Vav, aziz yurtdoshlar, juda ham yomon vahima. Sababi hamma o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar aynan Murodxon To'rayevning o'limi, Murodxon To'rayevning qotilligi, Murodxon To'rayev shogirdining o'limi nimaga o'ldirildi? Ular kim? Hamma hammasi shular haqida bosh qotirmoqda. Haqiqatan aytaman, keng muhokamaga sabab bo'layotgan video. Aziz yurtdoshlar, Murodxon To'rayev shogirdiga ta'ziya bildirish uchun kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin va ta'ziyaga agar kommentariyga erinsangiz like bosib o'z ta'ziyangizni bildirishingiz mumkin bo'ladi ya'ni bu video kengroq tarqaydi va albatta bu narsani tagiga yetishadi bu yerda haqiqatdan aytganda bir gap bor Xo'p, albatta u shogirdini do'pposlagan qotillarni ikki kishi qo'lga olingan, ular doprosga tutilgan va ularda e, shokuy holat kuzatilmoqda ayni onda. Bularni ham kimdir tahdid qilgandek e, gaplar bo'ldi. Hozir hammasini video davomida ko'rib olasizlar. Like bosib, fikr yozganlar Alloh rozi bo'lsin deb biz videoni boshlaymiz. Faqat aziz yurtdoshlar, videoni boshlashdan oldin sizlarga shu narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Bilsanglar, hamma davlatda o'ziga yarasha internet magazinlar bor. Shaxsan men Turkiyada internet magazindan foydalanardim. Nima olgim kelsa tashqariga chiqmardim, ishonchli internet magazinlardan. Aynan o'zbeklarimizga zo'r xush xabarimiz bor. O'zbeklar uchun endi turkiyada bo'lsangiz ham rossiyada bo'lsangiz ham eng asosiysi o'zbekistonda bo'lsangiz ham internet magazini tashkil etildi va albatta siz endi uyda o'tirgan holatda zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi hozir podrobniy videoda o'zingiz ko'rib bilib olasizlar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon Madiyev va siz aynonda onda kanaldasiz. aziz vatandoshlar bu videoda qilishimning asosiy maqsad juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan voqea murodxon to'rayev shogirdini nimaga o'ldirishdi nimaga aynan Fotixon Xonto'rayevning shogirdini. Buni o'ldirayotganlar kim? Bitta narsani eslatib o'tgandik, bu videoda juda ko'pchilik tomosha qilyapti. Aynan Murod To'rayev boshqa shogirdlari ham boshqa-boshqa insonlar, siz tasavvur qilgan insonlar ham, o'ylab qo'ygan odamlaringlar ko'ryapti va kommentariyga nazar solishadi. Aziz yurtdoshlar, sizlardan iltimosim, siz bilgan narsani, siz xohlagan narsani boshqasi bilmaydi. O'shaning uchun iltimos qilardim, kommentariyga shularga maslahat beringlar. Nima qilinsin, nima bo'lyapti, bu yerda qanday holatlar kuzatilyapti? Iltimos qilaman, fikringiz kommentariyga yozib qoldiring. Xo'p, e, ko'p gapirmasdan hozir sizga birin-ketin taqdim etmoqchiman. Aynan e, Murodxon To'rayev shogirdini E, o'ldirganlarni e, daprosi, o'sha so'roq savoli qilindi undan tashqari yana birin keta o'tamiz murodxon to'rayev shogirdi eslatib o'taman e, qashqadaryolik shogirdi bo'lgan ko'pchilik o'yladiki murodxon to'rayev shogirdi o'sha avariyadagi bola deb yo'q yo'q уже mana men menimcha ko'pchilik biladi boshqa shogirdi hozir hammasini ko'rib bilib olasizlar marhamat aziz vatandoshlar o'ylaymanki tez orada bu narsaga oydinlik kiritiladi xudo xohlasa hozir biz O'zbekiston shu narsa bilan ovora e, tagiga yetamiz. Nima bo'lgan yoki oddiy holat e, holatmi? Endi Murodxon To'rayev shogirdini oilasiga Allohdan sabr, o'ziga esa Allohdan e, joylar jannatdan bo'lsin deb qolamiz, niyat qilib qolamiz, qo'limiz duoda. Kattakon rahmat biz bilan bo'lganingiz uchun kommentariy, obuna, like uchun kattakon rahmat. Hozir sizlarga bir video lavha bor, o'shani ham taqdim etmoqchiman bo'lgan voqeani o'zingiz ko'ring. va fikrni kommentariyga yozasiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Jomadiyev bo'ldi. Tez orada ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.